Hola artista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que vea. Mira, ya faltamos que, que tú, en tú, que pensava en tú, tenia que escribirte un correo y al final Aprofito per parlar una mica de, de tu i del, del teu paper amb tot aquest pollastre que tenim, no?, global. Ara, doncs, eh, acabem d'entrar al juny de 2020, sembla que és un moment històric important, no?, perquè estan vinguent molts canvis. Dit així, mal i pronto ens estan fotent una de pals, no?, sembla que el sistema crisi del Covid-19 eh, jo som partida de dir-li cop d'estat global, com t'ho vaig explicar. Bueno, artista, jo tenia ganes de preguntar-te per tu perquè trobo faltant una mica. No, no et veig, no estàs present, no sé on t'has ficat. Normalment estàs en totes les revolucions, en tots els moments importants de la història, jo trobo falta, trobo falta la teva contracultura, la teva veu, eh, bueno, la teva activitat eh, és molt important, és transformadora. Ens ajuda a avançar com a societat, inclús a vegades els per davant, no? avisant per on ja no aniran els tiros, perquè aprenguem a fer punta d'escoltar la teva música, de veure la teva pintura, les teves fotos, de llegir els teus poemes. Tinc ganes de veure com balles. Et trobo a faltar, artista. Eh, espero veure'm molt aviat.